чекисты выдвинулись вперед для нанесения удара по террористам в частном секторе. Две боевые машины подходят к застройке частного сектора. Акация бьет по домам, возвышающимся над частным сектором прикрывая танки от возможной атаки противотанковыми средствами. Отлично, хорошо. Все, давай назад. Отходи назад. Эти домики справа находятся под контролем сирийской армии. Вот-вот оттуда были выдавлены боевики, и теперь пехота движется вперед. Головной танк подходит к позициям боевиков и отправляет туда свой первый выстрел. Цель – частный сектор, примыкающий к высотке. Боевики сейчас находятся от танков спереди и слева за автодорогой. Камера на втором танке засняла обстрел домов подконтрольных сирийской армии крупнокалиберными пулеметами и снайперами. Они пытаются достать пехотинцев внутри построек. Офицер отводит самоходку, так как механик-водитель ничего не видит. Вручив боевикам пару букетов акации, мы с офицером идем вперед, к пехотным подразделениям в частном секторе. первый танк выходит на перекресток, который должен быть пройден пехотинцами. Выстрел для зачистки этого дома. В запылении с ограниченной видимостью важна слаженность работы экипажей, чтобы танкисты не столкнулись при маневрах. Это уже привычная для меня картина, когда офицеры, даже раненые, не уходят на лечение и продолжают воевать с врагом. Эти высотки также были зачищены от террористов. В интернете есть видео, как боевики ведут огонь отсюда по сирийским военным. Первый танк наносит удар по зданию за перекрестком, откуда ранее били боевики. Под прикрытием брони боевой машины солдаты выдвигаются вперед на разведку. Один из них споткнулся и упал. Офицер дал ему команду вернуться. Первый танк, прикрываемый пехотой, подходит к перекрестку и бьет в здание впереди, который также под контролем боевиков. другого фланга в атаке участвуют еще два танка. Это их работа. Убедившись, что закрепляться негде, пехотинец возвращается на исходную позицию. Сейчас штурмовая группа пехоты, прикрываемая броней, занимает здание слева. Мы находимся в сотне метров от линии соприкосновения и в 20 метрах от простреливаемого участка. На лицах солдат нет никакого напряжения от близости врага. Офицер шутит солдатам, попавшим под танковый огонь террористов. «Ты чего, жив еще? По тебе два раза из танка били, а ты цело невредим. Молодец, так держать!» По танкам на другом фланге атаки открыли огонь боевики. Этот разрыв заснял Виктор Кузнецов. Офицеры сказали, что это был какой-то снаряд большой мощности. Нанеся удар, танкисты отходят. Пехота под их прикрытием переместилась на 15 метров вперед. Так, метр за метром отбивается земля у террористов отход танков под пулеметный огонь, чтобы боевики не соблазнились возможностью ударить по отходящей технике. Офицеры обсуждают сейчас план действий и вопрос о том, что делать с найденным оружием боевиков. Оно может быть заминировано или намеренно испорчено, чтобы сдетонировать при использовании. Сейчас саперы должны обследовать находку. Солдатам нужно пригнуться, чтобы миновать участок перед домами частного сектора. Поступает команда срочно закрепляться на взятых позициях, чтобы не допустить контратаки боевиков. Desmarca, Офицер сообщает мне, что это выход из подземного хода боевиков. Мы не используем его, так как неизвестно, заминирован ли он. Этот танк сейчас разбивает позиции боевиков, не сближаясь с противником. Огонь корректируется пехотинцами, продвигающимися вперед. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, ANNA News, Дамаск, Сирия.